नमस्कार रोचक गेमको युट्युब च्यानल तथा फेसबुक पेजमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ पशुपतिनाथको मन्दिर काठमाडौँ जिल्लामा रहेको ऐतिहासिक धार्मिक एवं पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण स्थल हो यो मन्दिर काठमाडौँ जिल्लाको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर आठमा बागमती नदीको किनारमा रहेको छ यो मन्दिर दुई सय चालिस हेक्टर जग्गामा फैलिएको छ पशुपतिनाथको मन्दिर सांस्कृतिक सम्पदा अन्तर्गत युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्रमा पनि समावेश रहेको छ सन् उन्नाइस सय उनासीमा युनेस्कोले पशुपतिनाथको मन्दिरलाई विश्व सम्पदा क्षेत्रमा समावेश गरेको थियो यो त भयो पशुपतिनाथको बारेमा केही जानकारी र आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई पशुपतिनाथको मन्दिरसँग सम्बन्धी केही रोचक तथ्यहरू जानकारी दिन गइरहेको छु जुन तपाईँलाई सहायदै थाहा होला मन्दिरमा गैर हिन्दूलाई प्रवेश निषेध तपाईँलाई यो सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ यो मन्दिरमा केवल हिन्दू धर्म मान्नेहरू मात्रै प्रवेश गर्ने गरेका छन् यो मन्दिर हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थल बनिएकाले यहाँ गैर हिन्दूहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ हिन्दूहरूले मात्र यहाँ पूजाआजा आरती भजन जस्तै क्रियाकलापहरूमा भाग लिन पाउनेछन् सुकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू किन नहुन् तर उनीहरू गैर हिन्दू भएमा उनीहरूलाई पशुपतिमा प्रवेश निषेध हुने गरेको छ त्यसैले आज पनि कैयौँ विदेशी पर्यटकहरू उक्त मन्दिरको बाहिरबाटै शिर निहुराएर निस्कने गरेका छन् एक समयमा भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शनका लागि आएका थिए उनको साथमा सोनिया गान्धी पनि रहेकी थिइन् दर्शन गर्ने समयमा राजीव गान्धीलाई प्रवेश दिइयो तर सोनिया गान्धीलाई बाहिरै रोकेको थियो किनकि सोनिया गान्धी गैर हिन्दू थिइन् तपाईँलाई यो सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ कि पशुपतिनाथका मुख्य पुजारी भारतकै हुन्छन् जब नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भए तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो त्यो बेलादेखि नै पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेका पुजारीको विषयमा चर्को बहस सुरु भएको थियो सोही बेलामा भारतीय पुजारी हटाएर नेपाली मुख्य पुजारी समेत सरकारले राख्ने निर्णय गरेको थियो र नियुक्त पनि गरेको थियो तर पुजारी नियुक्ति गरेकै विषयलाई लिएर नेपालीहरू आन्दोलनमा उत्रिनुको साथै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याउँदै पुनः भारतीय पुजारी नै नियुक्त गरेको थियो र सोही निर्णय आजसम्म पनि कार्यान्वयनमा रहिआएको छ तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि मन्दिरमा पूजा गर्ने पुजारीको तलब कति हुन्छ बिस हजार तिस हजार वा बढी भए चालिस हजार तर तपाईँको अनुमान यहाँ बिल्कुलै गलत रहेको हुन्छ पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेका मुख्य पुजारीको मासिक तलब नै दुई लाख पैँतिस हजार रहेको छ यति मात्रै नभएर मुख्य पुजारीको खानादेखि सुरक्षासम्म सबै राज्यले नै बन्दोबस्त गर्ने गरेको छ यहाँसम्म कि मुख्य पुजारी सँगसँगै रहेका तिनका सहायक पुजारीहरूको मासिक पारिश्रमिक पनि साठी हजारभन्दा माथि रहेको छ कुनै धार्मिक कार्यको लागि आवश्यक पूजा गर्न पशुपतिमा आउने भक्तजनहरूको लागि विशेष दर रेट सार्वजनिक गरिएको हुन्छ उक्त रेटमा भक्तजनहरूले आफ्नो हैसियत अनुसारको पूजा गराउने गरेको पाइन्छ पशुपतिनाथ मन्दिरमा अहिले पनि इच्छा अनुसारको पूजा गराउने गरेको पाइन्छ त्यहाँ सबैभन्दा कम रेट एघार सय र बढीमा पच्चिस लाखसम्मको पूजा हुने गर्दछ त्यसरी जम्मा भएको रकम पुजारीहरूले केही प्रतिशत कमिसन लिने गरेका छन् दैनिक हजारौँको संख्यामा आउने भक्तजनहरूले गर्ने पूजा आजामा प्रयोग हुने चन्दन पनि भारतबाटै आउने गरेको पाइन्छ उक्त चन्दन भारतको महाराष्ट्रबाट आयात हुने काठबाट उत्पादन हुँदै आएको छ पशुपतिनाथ मन्दिरमा अहिले पनि दुई तरिकाबाट पूजा हुने गरेको छ एक बौद्धिक पद्धति र अर्को तान्त्रिक पद्धति दुवै पद्धतिको पूजा गरे पनि त्यसको कुनै तस्विर एवं भिडियो निकाल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ त्यसका लागि मन्दिरको पूजा स्थलमा कुनै क्यामेरा वा मोबाइल छिराउन सुरक्षाकर्मीहरूले रोक लगाउँछन् पशुपतिनाथ मन्दिरमा सदैव शिवजी भगवानको बास रहेको किम्बदन्ती कायमै छ धेरै पटक मन्दिरको आसपासमा साना मन्दिरहरू निर्माणको क्रममा जमिन खन्दाखेरि थुप्रै शिवलिङ्गहरू निस्किएको र त्यहाँ शिवशक्ति प्रकट हुने गरेको पनि भक्तजनहरूको भनाइरहेको छ जुन आजसम्म पनि भनाइ कायम नै रहेको छ पशुपतिनाथको मन्दिर नेपाली प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको छ त्यसैले यहाँ सबै विशेषताहरू प्यागोडा शैलीमा नै रहेको पाइन्छ जुन अति सुन्दर खुदी काठबाट बनेका छन् यस मन्दिरको दुई स्तरको छाना सुन र तामाले बनेको छ भने मुख्य चार ढोकाहरू चाँडीका रहेका छन् साथै मुख्य मन्दिरको गजुर पनि सुनको नै रहेको छ पौराणिक कथा अनुसार महाभारतको युद्धपछि पाण्डवहरूले भगवान कृष्ण र भीष्मसँग युद्धमा आफन्तहरूले हत्या गरेकोले गोत्र हत्याको पापबाट मुक्त हुनको लागि के उपाय गर्नु पर्ला भनेर सोधेका थिए भगवान शिवको दर्शन गरेपछि मात्र गोत्र हत्याको पापबाट मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि पाण्डवहरू शिवजीको दर्शन गर्न हिमालयमा गएका थिए पाण्डवहरू आएको देखेर भगवान शिव भैँसीको रूप धारण गरेर भैँसीको बथानमा लुकेका थिए पाण्डवहरूले भैँसी रूपी शिव चिनेर दर्शन गर्न नजिकै जाँदा भैँसी रूपी शिव जमिन मुनि धसिएका थिए यसरी शिवजी जमिनमा धसिएपछि भैँसीरूपी शिवको पुच्छर पाण्डवहरूले स्पर्श गर्दा भारतको केदारनाथमा केदारनाथ भगवान प्रकट भयो भने भैँसीरूपी शिवको शिर नेपालमा पशुपतिनाथ भगवानको रूपमा प्रकट भएको हो भन्ने किम्बदन्ती रहिआएको छ यी त थिए विश्वभरिका हिन्दूहरूको धार्मिक आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको पशुपतिनाथको मन्दिरको बारेमा केही रोचक तथ्यहरू यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन भने यो भिडियोलाई लाइक गर्न होला त्यस्तै रोचक ज्ञानको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब तथा फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न पनि होला यो भिडियोलाई आफ्नो विभिन्न सोसल साइटहरूमा सेयर गर्न पनि होला यो भिडियो कस्तो लाग्यो र अब नयाँ रोचक तथ्यहरू के को बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो मनको कुरा तर कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सिनु होला भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद फेरि भेट्नेछ अर्को भिडियोमा ओके बाई